Все, кто твой, все эту баррикаду, все, кто твой, стройте ее. Баррикаду нет. Сломана? Или? Отступать. Куда? Справа, командир. Справа. Командир, они в доме.

сам по себе там что-то. Бросаю, бросаю, бросаю. И это,